خب، سلام آقا بیل گیتس بیل گیتس رو که دیگه میشناسید بیل گیتس میگه یکی از دلایل موفقیت من اینه که تا به امروز ساعت ده شب آمریکا رو ندیدم من فقط این وسط موندم منی که تا حالا اصلا خود آمریکا رو ندیدم چرا هیچ گوی نمیشم <laughs> آخ آخ